Santo, de Cristo alabado santo eres bendito Dios santo querido eres y de Dios santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Gracias, Padre, gloria a Dios. que La palabra se ve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y te daré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará sus obras y anunciará su poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia, en tus hechos maravillosos me meditaré. meditaré. Recorrer de los a y yo publicaré su grandeza proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente misericordioso es Jehová, para la y gloria. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La gloria de tu reino dirá

Ave María, Señora, Madre Dios a todos ustedes y siempre. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová para todos los que le a todos los que Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová a todos los que le aman, la a todos los que

Padre, te adoramos. Señor, maravilloso Vive, vive gloria, gloria, gracias Gloria, gloria a gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria, gracias, Señor. Vamos a presentar cada uno de nuestras Orando por toda la familia, Gloria a Jesús, que nos gloria a Dios, aleluya. Vive Dios, gloria a gloria a presentar a mi hermano ahí, mi hermano Noel, gloria a Jesús y mi hermana, aquellas que están allá en Puerto Rico, han oído tantas veces hablar del Evangelio, no, hay problemas, gloria a Dios, pero a Y después, la

Gracias.

Thank you. mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi Señor. Gloria a Dios. La hermana que viene por ahí a Moladita, la hermana Francisco. Gracias, Señor, gloria. Gloria a Dios. lindo Jesús. Gloria a Dios. María me dice, yo no sabía, yo tampoco. <laughs> Ay, hermano, Dios le bendiga. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Señor. Y gracias a mi pastora. Ay, por el aprieto en que me ha metido, pastor. <laughs> Yo estaba en el, en el ¿Ah, sí? Sí y estaba ya ah, dormido. estaba en la casa. No, no. Y estaba los niños ya dormido, pero estaba un chiquitito ahí que estaba eh, pequeñito, estaba despierto. pie Y estaba ahí oh. y era como un sueño, no sé, cómo si de cansancio, pero un sueño no tan normal, tan, pero bien, que, como que me iba así. Y entonces pues, ¿eh? <laughs> no sé, ¿eh? no sé, me porque me mensaje, me dice, ¿Ahora quiere quiere que te lleve algo? Y yo, me turbé bastante. No, amén, amén. Y, y nada, el sueño se me fue. No, Y me estaba llamando Pastora también. ¿Me estaba llamando? no, Pastora, yo no puedo porque ahorita llega y no, no tuve tiempo, pero nada, fue al no comunicarme, pero yo no, Señor algo me dará el Señor no me nada aquí, solo busqué un, versículo, pero sí a, um, de las pruebas y las cosas que estamos pasando, muchos. Y mi familia, yo sé que el Señor me dará palabras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí en Filipenses 4, 13 Gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús. Vive adora, vive Dios. Gloria a Dios. adoramos, Jesús. Aleluya. Te bendecimos, Señor, gloria a Vive Jehová. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Santa, aleluya. Gloria a Dios. Jesus. Santo, poderoso, Gloria a Dios. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Palabra, versículo corto pero poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Si me pueden llevar en, oración la pastora Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorifícate a través de tus sabios, Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te amén. en tus manos, Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria a Dios y no es algo, es todo lo puedo en Cristo, todo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. ¿Saben la, la prueba que estamos pasando, la, pérdida de, esa tía, esa abuela, esa madre, porque verdaderamente que era muy especial para, para nosotros. Alabado sea el Señor. En medio de esa lucha, de, esa situación que por lo es algo tal vez normal, natural, ¿verdad? La muerte, la partida, pero uno nunca se prepara, ni aún sabiendo que está enfermo. ni Nunca uno se prepara para perder un ser querido, alabado sea Cristo. Y saben que el verano pasado ya estuvo bien delicada, mira que se hizo un clamor fuerte, grande. El Señor la levantó, alabado sea el Señor. Y esta vez yo pensaba también que el Señor la iba a levantar. Alabado sea el Señor, ella tenía deseo de ir a Santo Domingo, quería que mami también se reuniera allá. Alabado sea el Señor y quería, tenía deseo de predicar la palabra y, yo pensaba, tenía así, así como el Señor la levantó sabes, también la va a levantar ahora. No pensaba aún, ella estaba tan, estaba delicadita, alabado sea Cristo, pero yo sé que el Señor para él, nada es imposible. Y sabemos que si se la llevó Dios, Él que sabe todas las cosas, eso que hemos querido agarrarnos, y siempre preocupada también por mi mamá, porque son tan apegadas, tan apegadas y mm, me preocupa, o un poquito, a pesar que estas oraciones han llegado, le doy gracias inmensamente a esta familia en Cristo, que son ustedes, que la oración, la oración tiene poder y llega. En medio de la tristeza, yo quedé aquí, saben, ellos fueron a Santo Domingo, mami, papi, y yo quedé aquí, alabándose a Cristo, y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo me voy a estar viendo preparando maletas que se van en la tristeza, la pérdida de mi tía, que también ellos se van, que queda eh, un vacío inmenso en el apartamento, quedó. Y yo decía, Señor, tú me, da, me, me, me darás la fuerza. Y, ese primer día que, que, se fueron en la noche, como eso de la nueve de la noche, yo sentía un vacío, una tristeza que ustedes no se imaginan me sentía tan sola, pero sé que no estaba sola, sé que tengo mi familia, tú sabes, mi pueblo, orando por cada uno de nosotros, y yo sé que por mí, alabado sea Cristo, y yo, pero me sentía triste, triste, y todavía esa tristeza está, pero el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro refugio, no importa lo que estemos pasando, sabemos, yo sabía que Él estaba, yo yo sé que en la tristeza, el lloro, eh, que de niña hasta en la calle uno camina y uno no quiere llorar, delante, pero, pero viene ese lloro, esa tristeza, porque es grande, es grande la pérdida de un ser querido, eso es bien grande pero el Señor está. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. todos lo podemos en Él. también mi mis yo no podía, pero hemos podido con la fuerza de Él, porque Él es quien la da. No importa cómo difícil, cuál sea la situación, uno cree como que Dios mío, Señor, tú también se va, como la tristeza, pero no, el Señor es nuestra fortaleza. Él está en la prueba, en el dolor, en la tristeza, en la soledad, Él está ahí, ahí como es que estoy con mi niña, eh, he podido sentir la mano de Dios y, a veces uno no quiere pasar por esos procesos, pero es necesario, la palabra dice que es necesario que, tengamos eh, esa aflicción y que tengamos, eh, pasemos por diferentes pruebas si necesario para poder mantenernos firmes, para poder, en esa prueba el Señor se glorifica, todo, dice la palabra, todo obra para bien, todo, a los que le todo obra para bien y, y, el Señor eh, eh, nos da esa cosa de esperanza, dice que no lloremos como el que no tiene esperanza, así le decía yo a mi madre, que las siento fortalecida que Señor sí me dice que llora todos los días, y ella es mi tía lloran en la mañana, en la noche, y las lloran, su hermana, pero yo sé que el Señor está en ese proceso. Y todo era para bien. Yo me soñé un mes atrás que todos estaban allá llorando, eh, en llorando todo, pero nunca como que imaginaba que era mi tía que iba a partir pero sí soñé allá, ahora lo entiendo, todo el Señor va preparando, va. Señor, en realidad es difícil la prueba, pero todo lo podemos en Cristo, como dice ese versículo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahí he estado y he sentido esa presencia del Señor cuando viene esa tristeza, ¿por qué ponemos? podemos alabarlo, cantarlo, orar, Señor, yo no estoy sola, así le decía el Señor, nosotros, yo no estoy sola, tú eres mi fortaleza, yo soy tu sierva, aleluya, dame nueva fuerza y esa fuerza me la, me, has dado, me la has dado hasta ahora, y, y es necesario que, pasemos eh, al que no queremos, porque viene prueba y esa, el, Señor la anunció a través de la pastora, le dijo, ustedes van a viajar, yo los otro día me meditaba ahí, porque a veces las cosas cuando llegan uno como que no, pero eso va llegando, mira, pero eso, eso fue hablado a través de nuestra pastora, la gloria está para el Señor, pero uno nunca como que se prepara, ¿verdad? Y, pero Dios ha seguido y va a seguir poniendo todo en su lugar, cuando llega mi hermana que llegó el lunes, uno como que va cayendo más en la realidad y dice, dejaron mi tía allí y y esa llamada que uno espera, que él llamaba a las 6 de la mañana, temprano a mi mamá, y si no llamaba ya mi mamá estaba, no, no llamaba, ya vivía en Europa, pero aunque estaba a distancia, pero siempre nos mantuvimos unidos porque era una persona y ese versículo era uno de los favoritos de ella, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le decía las últimas veces ya que hablé con ella, porque ya últimamente ya no podía hablar, pero ella me decía, claro, y no quiero que Tali sufra, le decía le dicen Tali a mi mamá, no quiero que ella sufra, mira, todos nos tenemos que morir un día, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios me va a levantar, pero si no, ya sabía ya la magnitud también de su enfermedad, pero si no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y, saben que yo me fui con Cristo. Si me, cualquier cosa yo me fui con Cristo, me decía, me decía ella. No permita que tal y que esto, que decía. Y yo no, no, verdaderamente que no, no, no, no pensaba, ¿verdad? Que que se A veces me dice, Dios mío, como tan el tiempo es corto y tenemos que aprovechar el tiempo con nuestros seres queridos, no importa que estén lejos, que siempre mantenerse en comunicación a los que no le conocen, o hablarle de la palabra, hablar de la palabra, porque estamos, aquí de paso, si nos nos acostumbramos tanto a nuestros seres queridos, a la familia, a los amigos, a los hermanos en Cristo, pero sabemos que ese día, cuando Dios llama, Dios llama, y tenemos que estar preparados para, para cuando el Señor nos llame. esto no tiene que ver que sea joven, que sea niño. Cuando el, Señor llama, llamó y se termina el tiempo. Y tenemos que tener pero es algo que, que, verdaderamente, como dije anteriormente, nunca nos preparamos para esto, pero tenemos que estar conscientes de estar cada día en amor, que no por nada que un familiar, que un amigo, con un ah. hermano en Cristo diga algo, te haga sentir más ya tú a cogerlo y guardarlo tan a pecho, sino sabiendo que no, hoy tu hermano puede estar al lado, pero mañana no, y pedirle a Dios que cada día pedirle más amor por Dios y más amor por nuestro prójimo porque el tiempo es corto y no sabemos, no estamos aquí para siempre, no sabemos el día que pasamos, entonces el dolor va, eh, va, a estar, eso es algo que el Señor es que va sanando la herida en el tiempo, pero eh, eh, es más difícil cuando una persona que se vaya, entonces usted no dice, ay, también, también me di ese amor necesario que tenía que darle, también vez no me llevaba tanto, y entonces la carga es más fuerte. Pero qué lindo cuando usted bien con su hermano, con su familia, con no importa lo difícil que sea, no importa tolerarlo como manda la palabra, que nos amemos nosotros a nosotros, nos toleremos, es más difícil, es más, es menos carga cuando estamos en esta unión, ¿no? Y yo le di amor, a veces no, no estamos tan, tan acostumbrados a decir le quiero mucho, le amo, que lo debemos decirlo y, demostrarlo con nuestros actos, que le amamos, que le queremos, que estamos en medio de, todo, que estamos juntos, que estamos de la mano, alabado sea el Señor. y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y he estado hasta aquí, el Señor me ha ayudado y sé que va a estar teniendo, estando con mi familia, quedé aquí, pero sé que tenía ese pueblo orando y también llorando también por los que están allá, porque a veces aunque estaban eh, todos se fortalecen más cuando las familias están todos juntos, pero sí vieron así la realidad, la vieron yo no, no la vi, pero me ponía imaginando, Dios mío, hoy oye, que la ponía en la funeraria, mañana la entierran, y, y, me unía a ese dolor, estaba conectada con mi familia, orando por mí también, pero orando por ellos para que Dios fortalezca, para que cada día, eh, si somos unidos, nos unamos más, Alabándose al Señor, porque verdaderamente que el tiempo se hace corto, una vez se cree que no, es para esto es para largo tiempo, no, a veces puede ser una persona que no está enferma, en un momento ya el Señor se terminó el tiempo. Qué lindo es llevarnos todos a eh, habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra de Dios, que tenemos unidos en amor, en gozo. Qué lindo estar eh, todos unidos en armonía, alabando a nuestro Dios, glorificando a nuestro Dios, haciendo lo que Dios nos manda hacer a cada uno, no tomando en cuenta nada que el otro dijo, que el otro hizo, que tal vez no me ama, que no me trata así, que mira, todas esas cosas son a veces malicias del enemigo para mantener el pueblo, la familia porque es el trabajo del enemigo, dividir la familia, el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor, y tenemos que estar bien atentos, alerta, para para, para uno vencer todas estas cosas, en el nombre de Jesús, vencer todo obstáculo, toda adversidad y mantenernos unidos, juntos, así Dios quiere una iglesia santa, limpia, sin mancha, alabando a Cristo y predicando, pedirle a Dios que nos ayude y nos dé más amor por las almas y por nuestra familia, seguir predicando, no importa lo que nos digan, nosotros predicar esta palabra, este evangelio verdadero, que es el de Cristo, aleluya, que nos dejó esta palabra. ¿Qué sería sin esta palabra? ¿Qué sería sin ese Cristo verdadero? ¿Dónde estaríamos nosotros cuando estamos pasando? Hay personas cuando están pasando por esta prueba se están locos, están vuelto locos con la mano en la cabeza y eso. Pero nosotros tenemos una esperanza. Y más que el querido de uno se fue en Cristo, se murió en Cristo, uno tiene una esperanza nosotros tenemos una esperanza de que sabemos que Dios es nuestro consolador, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro redentor y que Él no importa cuando estamos pasando por lucha, por prueba, es que más cerca está de nosotros y aún nosotros creemos, porque a veces cuando estamos en el dolor, en la prueba, en la lucha, eh, como que Dios mío, yo no te siento, Señor, yo creo que tan creemos que estás solo pero es una mentira del enemigo. El Señor está más cerca con nosotros cada día, en todo momento, no nos vea ni de noche ni de día. Y, uno lo sabe porque si no fuera por Él, si no fuera porque Él está con nosotros, está atento a nuestro clamor, a nuestro, Él, él inclina sus oídos al clamor de su pueblo, donde nosotros estaríamos. Entonces, eh, pues, que hay que, le doy tanta gracia a mi Dios, gracias a Dios y por un pueblo que, que, que, que no amamos, ¿verdad? Que, el dolor del uno es del otro y, y, le da uno tanta gracia que no tiene uno cómo pagarle a Dios eh, la, grandeza de Él, la fortaleza que le da en medio de todo, de la situación, porque hay un mundo que está sin fe, sin esperanza. Y ellos buscan su, su fortaleza o, cuando están pasando en diferente, es eh, diferente a, a nosotros. Nosotros sabemos que nos vamos de rodillas, yo estoy en mi hogar y tal, siento que estoy sola, o me voy de rodillas, o me pongo a clamar, hago mis labios, lo alabo, y sus promesas que están ahí, Señor, mira, yo soy tu sierva, y de acuerdo, yo soy tu sierva, Padre amado, no me dejes, yo, sé que tú estás conmigo, Padre, como poderoso de la visita, uno la palabra, uno tiene una fortaleza, y de momento uno está cantando, alabándolo, y, qué momento de está triste, ¿verdad? Pero podemos cantar cantarle, alabar y sentir en, medio de todo hasta puede sentir a gozo. Y esa paz que no la da el mundo, esa paz que, nos repasa todo, alabado al Señor. Y esa es la grandeza de nuestro Dios, que, que, no estamos solos en medio de todo, no, no, no estamos solos. Sabemos que Dios pelea por nosotros en cada situación. Puede ser que está perdido un ser querido, aquel que está pasando problemas, sea porque tenga un hijo en problemas, porque sí su familia o su vecino tiene problemas, pues es tuyo también. El que tiene el amor de Dios, el que eh, eh, no tiene que ser tuyo realmente directamente el problema. Puede ser del otro, pero usted lo acoge como suyo. ¿Por qué? Porque ese amor de Dios está en nosotros. Y nos preocupamos, nos callamos por, por el problema del otro. Mira mi hermanita, mira a mi hermanito, mira la familia que está pasando ese, proceso. Y ahí está el pueblo de Dios orando, clamando. Y el Señor escucha esta oración. El Señor, alabado sea el Señor, es, grande y maravilloso. Y, yo me gozo en medio de la prueba, me gozo en medio de, la, de dificultad, en un gozo, ¿verdad? Que, que el Señor que lo pone. Y de momento uno dice, pero espérate, tiene la tristeza, pero el Señor está ahí y uno sentir esta mano poderosa, fortalecedora el Señor da. Alabado el Señor y es lindo. Es lindo en el momento de que, de que uno, eh, persona, cuántas personas a más atrás también se van porque no pueden aguantar el dolor. La palabra nos dice que Dios nos da prueba, que no podemos verlas, eh, llevar, soportar. Pero eh, el Señor es precioso con nosotros a Él protege a sus hijos, Él te da fortaleza cuando ya uno cree que no tiene ninguna, pues ahí viene la, fortaleza de nuestro Señor, alabado sea Cristo. Y cada día, hermano, que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto refugio, que nos mantengamos así unidos como estamos, porque somos una, iglesia unida. En esos días el, el pastor decía, otra oh, iglesia fue yo, yo no lo llamé, ni ni fui a verlo. En ese tiempo vino ese, esa prueba que vino, no sé si yo estaba pendiente de ir, pero eh, sí, el amor hay que demostrarlo, no nada más decirle amo, le queremos, sí, hay que demostrarlo con hecho y uno se siente así como triste, sí, ¿verdad? Que ni, ni siquiera eh, una llamada y ahí eh, ahí que se demuestra el verdadero amor de Cristo, ¿verdad que sí? Pero eh, cada día pedirle a Dios ese amor, ese amor que nos dé cada día más amor, con, con nuestro prójimo, alabado el Señor, porque Dios nos ama nosotros, así queremos, quiere Él que nos amemos los unos a los otros y que nos mantengamos unidos y, tiene esa fortaleza que nos da el Señor en cada lucha, en cada prueba. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. No hay una algo blindado no, es un Dios verdadero, un Dios que, que, vive y muere por nosotros y, y, sufre cuando, cuando siervos están es tan triste, cuando sus siervo están pasando en el proceso, yo sé que el Señor eh, está ahí, mi siervo, y Él está con nosotros, y cada lágrima que nosotros derramamos, Él la ve, sea la lucha en el esta sierva que tienen sus esposos inconversos, que, que, logran tanto para que ver y tal vez no lo, no lo han visto llegar, pero créanle que el Señor es fiel y verdadero y esa promesa está eh, están y Dios la cumple a su tiempo. Esperar igual que los hijos, que vengan los nietos, todo, esperar al tiempo de Dios en amor y fortaleciéndolo cada día en nuestro Señor Jesucristo. Amén. hasta aquí mi Padre. capítulo que ella le dio lectura, esa primera parte, Pablo, Pablo nos dice a nosotros, regocijaos en el Señor siempre. Es que el cristiano, por grande que sea la prueba, la tribulación que esté pasando, si quita la mirada del Señor, se acaba todo. Y aunque ella mencionó que muchas veces el Señor habla a nosotros, de muerte, en ese momento, en ese proceso, eh, se hace tan difícil. A nosotros se nos olvida que, el Señor nos venía hablando. Eh, estoy hablando de mi experiencia, porque por cuántos años el Señor me estuvo hablando de la muerte de mi papá. Prepárate y prepárate, prepárate, pero cuando se llegó el momento, porque entonces cuando tiene familia inconversa, este, que tú lo ves que se desesperan, porque sí que se desesperan, no se pueden controlar. Entonces uno, siendo cristiano, comienza a ver los familiares aquí en esa condición, como no tienen al Señor, eso es una desesperación y un llanto. y hasta uno se envuelve en eso. Uno que sabe eh, que, ha tenido su experiencia y sabe que, que esa persona, aunque la persona se haya ido con el Señor, no importa, esa tristeza es algo. Si el Señor Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, porque Jesús lloró, ¿no? Ante mi dijo también, mi alma está triste hasta la muerte, cuando él sabía por lo que iba a pasar, que ya pensaba aproximando el momento. es siendo el Hijo de Dios se sintió así, cuanto más nosotros, ¿verdad? Este, pero aquí lo único que nos, que nos hace, que nos sostiene a uno es la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor. Y muchas veces estamos pasando por esas dificultades porque no hay cosa más triste que una muerte, que la muerte de un Gloria a Dios. Pero estamos confiados siempre en el Señor, de que el Señor nos da a nosotros esa fortaleza, esa fortaleza. Y poco a poco, poco a poco vamos aceptando esa realidad, porque como uno no está aquí, uno no es eterno aquí, no tenemos que ir, pero ese proceso duele, ese proceso duele. Y entonces, eh, y Pablo este, que pasó tantas tribulaciones, porque si uno pasó por tantas dificultades y, él decía, él decía, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estás así firme en el Señor, amados. Gloria a Jesús. Y dice, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes también a ti a que ayudes a estas que combatiendo juntamente conmigo en el Evangelio, eh, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y entonces Él les dice a ellos, aquellos que estaban colaborando con Él, aquellos que estaban predicando la palabra, aquellos que, que pasaron desvelos con Él, que, que pasaron, tuvieron naufragio perdido en alta mar, que, que, pasaron por tantas situaciones duras. Él, él le dice, regocijaos, le dice él, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eh, y luego le, sigue hablando y le dice, por nada estéis famosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración con acción de gracia. Gloria a Jesús. Entonces dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dará a vuestros corazones y a vuestros pensamientos en Cristo Jesús. guardará, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Este hombre, después de haber pasado este, tantas tribulaciones, tanta persecución que tuvo, también este perseguidor de la iglesia. Gloria a Jesús, consintió en la muerte de Esteban cuando estaba matando, todas esas cosas que él pasó, pero después de haber tenido, así como nosotros, una experiencia con Cristo Jesús, él pudo hablar de esa forma y decir, que ella le dio lectura. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y es todo, todo, todo. Si usted cuando está pasando una prueba no se va de rodillas y ora, Usted tiene que en medio de su prueba Es Ese socorro, como dijo David, que viene de lo alto. El socorro viene de Jehová. Es que no hay otra alternativa ella decía, ella no, ella se sintió sola corporalmente tal vez, pero Jesucristo, el Señor, estaba ahí con la presencia de su Espíritu, ¿verdad? Que es el que nos hace sentir a nosotros que no estamos solos. Gracias al Señor por ese Espíritu Santo que Él gloria a Dios. Por ese Espíritu Santo, cuando, cuando Él se fue, dijo, no lo voy a dejar solos. Un versículo que mencionamos mucho dejaré entre vosotros al Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Jesús. Es bueno saber que no estamos solos. Es bueno saber que, en, la prueba más grande el Señor extiende su mano. No venga, ayer no quedará siempre postrado. Porque Él está ahí, porque Él sostiene su mano. Gloria a Jesús. Aleluya. Y siempre Él no nos deja solos, nosotros lo dejamos a Él, porque Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a nuestra vida Su misericordia es tan grande que dice que es nueva cada mañana, que Él está ahí. Gloria a Jesús. No estamos solos en medio de la prueba, en medio de la dificultad. El Señor está con nosotros. Gloria Gloria a Jesús gracias que yo no cogí el teléfono cuando ella me estaba llamando. Gloria a Dios, aleluya. que no, ¿verdad? no, pero ya no, tú sabes lo que pasa. Yo estuve tres días presa en casa sin poder salir. Y, este, y mientras hacía mis cosas y sacando cosas de allí y, y, y medio discutiendo con la super, Gloria a Dios la tenía loca. Gloria a Dios. Aleluya. Un simple chorrito de agua de una llave y otra que se rompió me cogí tres días. Tuvieron que romper pared, la de la cocina, Aquello fue terrible. Gloria a Dios. Y yo decía, y hoy, hoy, gracias al Señor, ellos terminaron. Pero que mientras estaba en ese proceso del arreglo y y, y, llamando la, la, super y eso, y yo, Señor, pero de momento, ¿a quién yo pongo esta noche? Mira que no puse nadie. Gloria al Señor. Y ahora me coger aquí a, a, Carmen. <laughs> Y así fue que, así fue que le di una llamada a Rosa. Llámame a su hermana y dile que traiga algo para esta noche. Gloria porque siempre es bueno traer algo de la palabra, aunque somos pocos, pues gloria a Dios. Nosotros nos llevamos la bendición porque siempre el Señor tiene algo para nosotros. es su palabra. Y su palabra, dice? que dice ella misma que no torna atrás vacía, que hace lo que quiere hacer. Gloria a Jesús. Y yo no sé si para el jueves pues. la hermana Tita puede preparar algo Sí. Ella sabe, ¿verdad? Siete días, siete días. siete, siete días, el número de perfección. mira cómo se puso ella, ¿eh? ¿no? ¿Está bien? Si, si ustedes son veteranas, ustedes vienen de una iglesia ya de muchos años que prendeaban ¿verdad? Sí. ¿eh? ¿por qué no lo puede hacer aquí? Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria a Gracias, Padre. Que el este, Yo, me quedo sorprendida a veces las cosas que hace el Señor, porque lo digo para la gloria de ah, Gloria a Jesús. Y entonces el Señor me hablaba, me ponía el nombre de ella y también el de la hija. Gloria a Jesús, Noemí, Y yo decía, pero ¿quiénes será? ¿Será que alguien va a llegar a la iglesia de ese nombre? Pero cuando me decía Noemí, pensaba en Noemí Lugo. Pero no era, ahora después cuando ella llega, esta era la Noemí que el Señor... <laughs> Gracias, Señor. Y muchas veces el Señor hace, cosas que el Señor hace y las quiere hacer. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Y, muchas veces, pues yo, Señor, yo no sé quién es Noemí o ahora pues, el nombre que el Señor me dé, pero yo presento a esa persona a ti, la presento a ti. que tú obres, que tú te glorifiques, que si hay algún problema, alguna necesidad, pues usted sabe las oraciones que hacemos nosotros. Gloria al Señor. Y siempre pues le damos la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios. Yo no me quería quedar en casa. Inclusive este, yo estaba dando tumbos ahí cansada gloria a Dios, pero este, eh, y hasta Saúl me dice, me dice, pues si tú quieres, yo llamo a María que venga a buscarme y tú te quedas descansando. Me dijo, qué raro que venga eso de él. el martes, el martes. ¿Ah? El martes. Sí, porque él vino el martes. Este, y total, que el plomero no llegó, estaba entre la espada y la pared, no ya cuando esas cosas pasan, que uno tiene que estar en la cama. Gloria a Dios. Y yo dije, no, no, porque yo llevo tres días aquí, yo me voy arrastrando por ahí, pero yo aquí no me quedo. <laughs> yo aquí no me quedo. Y gracias a Dios tenía el carro cerca y pude llegar. Porque a mí me gusta la oración. Ah, Ese ratito que yo paso ahí, usted no sabe lo que yo me gozo en esa esquinita ahí. Gloria a Dios. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que patalear, pataleo y hago lo que tenga que hacer. Pero estoy ahí tratando de conquistar y de buscar la presencia del Señor, porque a eso hay que llegar Y yo quisiera muchas veces este, metérmele por dentro a mucha gente que tiene por costumbre, por costumbre ya de este, quedarse en este día. Gloria a Dios, porque no saben, ellos no saben lo que se están perdiendo. no es no es, yo no lo estoy diciendo solamente porque yo quiero verlo aquí, no, que tienen que estar, que tienen que estar. Es que ellos no han descubierto ese el secreto de estar en la presencia del Señor un buen buscando, buscando efectivamente su presencia. Gloria a Dios. Porque es que uno se levanta, yo digo, ay, gracias Señor, porque uno se levanta diferente se, levanta diferente, porque no es lo mismo. En estos días yo no he podido orar bien en casa, ya lo último por la noche, y ya estoy que me voy de, cabeza en el sofá, cuando me voy de rodillas. Gloria al Señor. Siempre oro porque hay que orar, imagínate uno acostarse sin, sin hacer una oración. Pero no es lo mismo cuando uno se va de rodillas. Gloria a Dios. Oren por eso para que a ver estoy luchando con esto, a ver si, si la iglesia despierta y un día se ve un buen grupo aquí respaldando este culto de oración. Gloria a Dios. Porque no saben lo que se están perdiendo. No saben. No saben. Porque muchas veces creemos que, que el culto bueno es aquel cuando estamos corriendo para allá y para acá y que estamos al frente, que agarramos el micrófono y comenzamos a disparar. No, no, eso no es así. Eso no es así. Hay que sacar ese momentito, esa intimidad, esa búsqueda con el Señor. Gloria a Dios. Para que Él se glorifique en nuestra vida y nos ayude a pelear esta batalla, porque esta batalla se hace fuerte y cada día y va a ser peor. Va a ser peor. Gloria al Señor. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Porque lo que vemos que está pasando allá afuera es terrible. Y cada día el pueblo de Dios, nosotros tenemos que entender que no podemos cesar de buscar esa presencia de Dios. Gloria a Dios. Porque si no, pobre de nosotros. Pobre de nosotros. Que aunque estamos trabajando, que hay muchos que están cansados, que trabajan, que se levantan bien temprano. Gloria a Dios. Aleluya. Pero entonces si echamos al Señor a, un lado, que este es el que nos da la fortaleza a nosotros cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, entonces, ¿qué es de nosotros si yo abandono esa búsqueda constante que tengo de tener con el Señor? Lo dejamos aquí. Dios bendiga a la hermana que ella trajo algo. Todo lo puede decir. estamos contentes por a Amém. Gracias te doy, Señor Jehová, por tu amor y tu misericordia. Amén. Gracias, Señor. Y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti. Ven pronto. Señor Jesús. Ven pronto. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén.